Hier in Amerika boeit niemand of Nederland kwalificeert voor het WK. Maar ik ga er alles aan doen om onze helden te steunen. Hey allemaal, dit is Egbert. Soms is er niets lekkerders om een Nederlands elftal shirt te dragen tijdens het rennen. Terwijl mijn Amerikaanse vriend het volkslied zingt en ik de vlag uithang. Wilhelmus, wenn er ben ik, wenn durch sein blood. Denn Vaderland ist Ruhe, we believe ich tat in den Dude. And please, seven orange. I know that one. Ben ik vries never Den koning ben ben His ben heb ik altijd geerd. I like it. It's catchy. Als nu het Nederlands elftal WK niet haalt, dan <laughs> weet ik het ook niet meer. Vond jij dit een leuke vlog? Abonneer dan op mijn kanaal. Thanks.